2002. gada 10. oktobrī Saima amatā iecēla pirmo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Gunti Rutki. Šis datums tiek uzskatīts par Latvijas vadošās pretkorupcijas iestādes, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības sākumu. Knapi sākotnēji atradās ministru kabineta ēkā un iestādē strādāja tikai 18 personas. 20 gadus vēlāk Knabi ir 171 štata vieta, no kurām aizpildītas ir 145. Pirmie knapi pastāvēšanas gadi aizritēja mainīgos un nepastāvīgos apstākļos. No straujas personāla mainības, nepārtrauktām izmaiņām struktūrā līdz vairāk kārtējām pārcelšanām no vienas ēkas uz citu. Kopš 2003. gada Knaba atradies piecās dažādās lokācijas vietās Rīgā. Knaba vadījušas piecas personas. Šobrīd Knaba priekšnieks ir Jēkabs Straume. Būtiski stiprināta darbinieku un citu resursu kapacitāte. Tas izpaudies dažādos veidos štata palielināšana, nepieciešamo tehnoloģiju iegāde, analītikas jomas attīstīšana. Šogad laikā arī pretkorupcijas joma piedzīvojusi pārmaiņas, tostarp uzlabots normatīvais regulējums. Piemēram, kriminalizēta politisko partiju nelikumīga finansēšana lielā apmērā, Pēc KNAB iniciatīvas paredzēts pienākums publiskas personas institūcijām gādāt par iekšējiem pretkorupcijas mehānismiem. Būtiski uzlabojusies ne tikai valsts amatpersonu darbības kontrole un interešu konfliktu novēršana, bet arī politisko spēku finanšu kontrole. Tāpat uzlabots un pilnveidots priekšvēlēšanu aģitācijas procesa tiesiskais regulējums, kā arī tā uzraudzība un kontrole. Turklāt būtiski samazināta arī politisko spēku atkarība no privātiem ziedojumiem ir izpildītas nozīmīgas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pretkorupcijas valstu grupas, jeb GRECO un apvienoto nāciju organizācijas konvencijas ekspertu rekomendācijas. Piemēram, sasniegti ievērojami rezultāti ārvalstu amatpersonu kukuļošanas krimināllietu sekmīgā izmeklēšanā un tālākā virzībā. Sasniegts Latvijas kāpums globālajā korupcijas uztveres indeksā KUI kurā analizē privātā sektora uztveri par korupciju publiskajā sektorā dažādās valstīs un teritorijās. Latvijas pozīcija KUI no 49 punktiem pieaugusi līdz 59 punktiem. KUI mēra skalā no 0 līdz 100, kur 0 nozīmē ļoti korumpēts, bet 100 brīvs no korupcijas. Samazinājusies sabiedrības tolerance pret korupciju. Kopš iestādes izveides knaba pamatfunkcijas nav mainījušās. KNAB Latvijā novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko partiju finansēšanas noteikumu izpildi un uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju. KNAB savas darbības laikā uzsācis 565 krimināla procesus. Krimināla vajāšanas uzsākšanai prokuratūras iestādēm nosūtīti 376 krimināla procesi pret 904 personām. Laika gaitā izmeklētās korupcijas schēmas kļuvušas apjomīgākas un sarežģītākas. Turklāt nereti šiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir nevis nacionāls, bet pārobežu raksturs. Būtiski uzsvērt, ka šo gadu laikā stiprināta starp institūciju sadarbība gan nacionālā, gan pārobežu līmenī korupcijas novēršanā un apkarošanā, tostarp ar institūcijām, kas bāzētas Lietuvā, Igaunijā, Polijā, ASV un citās valstīs. Gadu gaitā ir audzis arī amatpersonām piedāvāto apsolīto vai nodoto kukuļu apmērs. Pēdējos gados krimināla vajāšanai nodotajos krimināla procesos vidējais kukuļu apmērs bijis no 20 līdz 30 tūkstošiem eiro. Līdz šim knapi izmeklētajās lietās lielākais kukulis bijis 2,1 miljonus eiro. Būtiski piebilst, ka 2020. gadā Knabe pirmo reizi rosināja uzsākt kriminālu vajāšanu pret Latvijā reģistrētu juridisku personu par iespējamu ārvalsts amatpersonas kukuļošanu. Vainīgās personas jau ir sauktas pie atbildības, un šī lieta paliks vēsturē kā pirmais knaba atklātais un Latvijā iztiesātais ārvalsts amatpersonas kukuļošanas gadījums. Knabs savas darbības laikā pieņēmis 3280 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās pret valsts amatpersonām par likuma, par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, ierobežojumu, aizliegumu un pienākumu neievērošanu. Tāpat šajā laika periodā Knabi ir pieņēmis 908 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās saistībā ar politisko organizāciju, partiju, finansēšanas likuma un priekšvēlēšana aģitācijas likuma normu pārkāpumiem. Šogad laikā knaba amatpersonas par interešu konfliktu novēršanas, ētikas, kā arī dažādiem citiem pretkorupcijas jautājumiem apmācījušas 69 492 personas. Knabu jubileja ir tikai atspēriena punkts ceļā pie turpmākiem panākumiem cīņā pret korupciju. Vakar, šodien un turpmāk gods pārvaru!